Голова человеку дана не для того, чтоб прическу носить И не только, чтоб в нее есть, а чтобы думать Хоть иногда скажу вам да но не ломать, чтоб они откуда надо росли. А если это не так, то это беда, скажу вам да, конечно да, когда растут не оттуда, это беда. Ноги даны всем нам, чтобы ими ходить, шагать, путешествовать, но не блудить, танцевать, пинаться уже пойдет, на еще можно ли так, так, как задумала и больше никакую нам, конечно, нужна голова ей, можно думать, как я говорил, скажу вам да, конечно да.